Cada mañana nos miramos al pasar la misma calle, la misma hora. Y todo parece como si fuéramos a hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va el trabajo? ¿Te gustaría quedar? Quizás un día podemos probar Podemos probar Y de repente nos dejamos de mirar Tú eras del sur, yo era del norte de la ciudad temas de ideologías, no sé qué de identidad. Y como enemigos, el odio y el comer es todo empezar. Y yo queriéndote besar. cambiamos de hora. Los muros rompieron la ciudad. Y las palabras dejaron de ser promesas. Se convirtieron en cuchillas de afeitar. estaba a punto de invitarte a cenar, de invitarte a cenar, de invitarte a cenar. esas que levantó la identidad. Nos dimos cuenta a tiempo de que podemos ser distintos, de que hay mil maneras de decir lo mismo, mil palabras, mil idiomas. Te quiero. Y las barreras, las fronteras, las ideologías, todas me dan lo mismo. Solo quiero estar contigo. Contigo aprendí a ser distinto. Contigo aprendí que la distancia es no estar contigo. Contigo. Contigo. Cada mañana nos miramos al despertar. La misma cama hora y desde entonces no dejamos de hablar no dejamos de hablar y sin perder la identidad ya no dejamos de hablar y no perdimos nada todo fue ganar no dejamos de hablar no dejamos de hablar ni